ਚਪੇੜਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ यार ये तुम हमारे हाथों के पीछे पड़ गए तुम हमारे हाथों के पीछे पड़ गए ये तीसरी बार हो रहा है हाँ ये तीसरी बार हो रहा है ये ये क्या बकवास है यार ये यार तुम फिर आ गए क्यों आए क्यों आए क्यों क्यों क्यों यार ये यूट्यूबर है सच में ये यूट्यूबर है Gotta be quick. क्या प्लान है आपका हम्म। नहीं नहीं नो या नो वो नो नो वो नो का जाओ नो का जाओ वो पंचे वो पंचे हां वो चंकी कैप्टन अच्छा जी जी मैं चुप हो जाए मुझे क्या क्या रहा अच्छा है हेलो नोवो आ जाए hello I am legend mafia Novo आ जाओ एंड and नोवो Novo. and come to Novo, Novo come to Novo Novo Novo Novo hello Novo ji ji Novo आ जाए चलो आ जाओ अपना नाम बता दो अपना नाम बता दो नंबर टू अपना नाम बता दो अपना नाम बता दो बताया तो है कैप्टन अक्सा कैप्टन अक्सा है चल निकल पहली फुर्सत में मैं तस्बीह तस्बीह to. यूट्यूबर की बच्ची लैंडिंग करानी आती नहीं है तो सारी वीडियोस देख <laughs> और देखा नहीं तेरी पीछा दी कैप्टन ब्रो आ जाओ आ जाओ सेवर नहीं आओ अबे चल ना सेवर नहीं आओ ठीक है ब्रो सेवर नहीं आ रहा सेवर नहीं आ रहा ब्रो सेवर नहीं नहीं रोजो का रोजो सेवर नहीं ਚਪੇੜਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ यार ये तुम्हारे हाथों के पीछे पड़ गए तुम हमारे हाथों के पीछे पड़ गए ये तीसरी बार हो रहा है हाँ ये तीसरी बार हो रहा है ये ये क्या बकवास है यार ये यार तुम फिर आ गए क्यों आए क्यों आए क्यों क्यों क्यों यार ये यूट्यूबर है सच में ये यूट्यूबर है तो बिग फैन